बिसै रुपियाँ हुन्छ कि अलिकति चार्ज लाग्ने हो दुईवटा नेत्र होइन के अङ्कित हुँदा पनि एउटाको प्रज्ञा एउटा करुणा भन्ने चाहिँ मैले पढाएको थिएँ कि पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ खाली छैन कि अलिअलि कतै कतै त्यहाँनिर एउटा ग्राउन्ड रहेछ त्यो ग्राउन्ड मात्रै हो खाली नत्र काहीँ पनि खाली छैन यतापट्टि यो छाउनी हो के हो ल यहाँ भर्खरै बाँदरले एकजना साथीले लिएर भएर रहेछ केरा चोरेर खाँदै हुनुहुन्छ है छवटा बेफर हो त्यो छैन अब हामीले बिस रुपियाँ तिरेर सोह्र रुपियाँको सिक्का लिएको थियो होइन यहाँ छिरेन यो भित्र पसेको सिक्का चाहिँ हामीले वापस लिन पाइन्छ पाइँदैन पाइँदैन भाइ पाइँदैन पुराना पुराना सामानहरू जुन हाम्रो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले युज गर्नुहुन्छ त्यो त्यो आइटमहरू चाहिँ यहाँ किन्न पाउने रहेछ राम्रोसँग बस्नु होला है ल हामी यो स्वयम्भूको दोस्रो गेटमा आइपुगेको छौँ अब यहाँबाट चाहिँ लगभग लगभग स्वयम्भूको टुप्पोको त्यो जुन स्तुपा छ हामी त्यो भए ठाउँ न नजिक नजिक आइपुगेको छौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै भिड रहेको छ यहाँभित्र चाहिँ एउटा कोइन हाम्रो नेपाली डलर रुपियाँ यहाँबाट यो भित्र रहेको बक्समा छिरायो भने हामीले मागेको कुरो पुग्छ भन्ने चाहिँ यहाँको प्रचलन छ होइन यहाँको मान्यता पनि हो र यहाँ कोइन कता पाउँछ हामी कोइन किन्नु पऱ्यो कहाँ पाउँछ यहाँ कोइन भाइ कसरी हो यो कोइन कसरी हो कसरी हो एउटामा कतिवटा हुन्छ बिसै रुपियाँ हुन्छ कि अलिकति चार्ज लाग्ने हो कति आठवटा छ यहाँ ए नौवटा छ आठवटा हुन्छ आठ दुना सोह्र रुपियाँ है ल सोह्र रुपियाँको चाहिँ हामीले बिस रुपियाँ तिर्दा सोह्र रुपियाँको डलर पाइने रहेछ है छ भाइ खुजरा छ ओहो हो के हो ल यहाँ भर्खरै बाँदरले एकजना साथीले लिएर आउनु भएर रहेछ केरा चोरेर खाँदै हुनुहुन्छ है ल हेलो के खाँदै हुनुहुन्छ हजुर ल हो ल यहाँ एकदमै खेताउँदै हुनुहुन्छ है ल हामी यहाँ विजय भाइ ल विजय भाइ र म यो पैसा भाग लगाउन गइरहेको छौँ तिमीले पनि छुट्टै लिएको र मैले मसँग थियो पख न तिमीसँग तिनवटा होइन <laughs> चारवटा पाँचवटा ल छवटा तिमी होइन म पाँचवटा हान्छु है यहाँभित्र छिराएपछि चाहिँ यहाँ हामीले जे मागेको त्यही पुग्छ है पुगेन भने चाहिँ अब यहाँको यो मान्यता अलिकति फ्लप खान जान्छ होइन अब हामी ट्राई गर्छौँ कसले कसले फर्स्ट कहिले कसले हान्ने भाइ ल यहाँ खाली भयो कि ल कसले हान्ने फर्स्ट ओहो भाइको पहिलो प्रयास विफल भएको छ दाना तिमी हाल्नु म भाइ मैले हान्नु मिलेन तिमी अहिले हान्छ यो सँग के भन्छ ल भाइको दोस्रो प्रयास oh my god oh third प्रयास पनि विफल भएको छ फोर्थ फिफ्थ ओहो भाइको चिरेन के छ तिमीले चिराउनु सकेन नि त ल मेरो पालो होइन अलिकतिले अलिकतिले छिराउन <laughs> सकिनँ मैले होइन भाइ छ मेरो छवटा बेफर हो त्यो छैन अब हामीले बिस रुपियाँ तिरेर सौ रुपियाँको सिक्का लिएको थियो होइन यहाँ छिरेन यो भित्र पसेको सिक्का चाहिँ हामीले वापस लिन पाइन्छ पाइँदैन पाइँदैन भाइ पाइँदैन त्यहीँ भित्र डुब्नुपर्छ भाइ गाह्रो पो रहेछ त <laughs> साथीहरू होइन अब हाम्रो यात्रा चाहिँ स्वयम्भूको मेन स्तुपातर्फ हुनेछ अब हामी स्तुपातिर जान्छौँ यहाँनिर एकदमै आज किन अफिस टाइम भए पनि एकदमै भिडभाड लागिरहेको छैन भाइ तिमीलाई अफिस टाइम भए पनि भिडभाड एकदमै भिडभाड लाग्यो है मलाई चाहिँ यता फोटो खिच्ने होइन शनिबार ए होइन आज पनि खासै भिडभाड त कम चाहिँ लागेन है मलाई एकदमै त्यहाँ कोइन हाल्ने कोइन हाल्ने ठाउँमा पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको अलिकति ज्याजती जुन यो शासन छ नि राणा शासन जस्तो हामीले जे ल्याए पनि खोजिदिने क्या प्लास्टिकमा त हामीले केही बोक्नै हुँदैन अहिले मेरो क्यामेरा पनि खोज्ने यहाँ चान्स हुनसक्छ है ल यो चाहिँ एकदमै पर्यटकीय क्षेत्र है विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत भएको ठाउँ त्यो स्वयम्भू स्तुपा स्वयम्भूको मेन चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्धको जन्मस्थल चाहिँ लुम्बिनी र यो चाहिँ हाम्रो स्तुपा रहेको ठाउँ स्वयम्भू स्तुपा है ल यहाँ चाहिँ विभिन्न कला र संस्कृतिले भरिएका सामानहरू पनि किन्न पाइने रहेछ फोटो तस्बिरहरू एकदम राम्रो राम्रो घरमा सजाउनलाई भित्ताको वालहरू रङ्गिन बनाउनलाई ल एकदमै है यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पुराना पुराना सामानहरू जुन हाम्रो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले युज गर्नुहुन्छ त्यो त्यो आइटमहरू चाहिँ यहाँ किन्न पाउने रहेछ बुद्ध भगवानको मूर्तिहरू आहा झन् यता झन् राम्रो दृश्यहरू देखिरहेछ यो चाहिँ एकदमै पर्यटकीय स्थल रहेको छ है विभिन्न देशबाट विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक तथा पर्यटकहरू पनि एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेन स्वयम्भू स्तुपा स्वयम्भू स्वयम्भू स्तुपा है ल एकदमै अल्गो एकदमै ठुलो र यो चाहिँ एउटा जुन पाहाडको टुप्पामा रहेको छ योभन्दा उता चाहिँ सबै गहिरो गहिरो पर्छ म तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु है र यहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो घुमाउने ठाउँ पनि रहेको छ है यो यो घुमाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो घुमाएपछि चाहिँ मनमा आनन्द सन्तोक होइन तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन्छ जीवनमा तपाईँहरूले गर्न खोज्नुभएका चाहनुभएका कुराहरू पुगेन भने पनि यहाँ आएर चाहिँ एकदमै ध्यान तपस्या गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ ल यता यहाँनिर चाहिँ विशेष फोटो खिचाउने ठाउँ रहेको छ एकदमै फोटो खिचाउने मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ कताबाट खिच्ने हो त आज त कस्तो मजाले खुलेको रहेछ नि दिन ल यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका कुनै पनि ठाउँ खाली छैन कि अलिअलि कतै कतै त्यहाँनिर एउटा ग्राउन्ड रहेछ त्यो ग्राउन्ड मात्रै हो खाली नत्र कहीँ पनि खाली छैन यतापट्टि यो छाउनी धरा त अब यहाँबाट फोकस हुन्छ कि हुँदैन देख्नु अब त्यहाँनिर देखे जस्तो छ यो गोब्रो हो भाइ अब अर्को क्यामेरा जस्तो जुम गर्न मिल्दैन होइन काठमाडौँ उपत्यका यहाँबाट भाइले चाहिँ यो विशेष यो स्वयम्भूको अलिकति उहाँलाई ज्ञान रहेछ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन भाइले प्रश्न पाँदै यो यो स्वयम्भूको दुईवटा नेत्रले दुईवटा नेत्र होइन त्यो अङ्कित हुँदा पनि एउटाको प्रज्ञा एउटा करुणा भन्ने चाहिँ मैले पढाएको थिएँ कि पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रज्ञा एउटा करुणा दुइटा आँखाको नामहरू एउटा प्रज्ञा एउटा करुणा भन्नु चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू है भाइलाई मलाई यो पनि थाहा थिएन त्यही भएर मैले विजय भाइलाई लिएर आउनु कारणै यही हो कि विजय भाइलाई अलिकति मभन्दा ज्ञान बढी छ किनभने विजय भाइ काठमाडौँको अब स्थानीय बासिन्दा भन्दा पनि हुन्छ है अब हामी घुम्न आउने मान्छेलाई त यहाँको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हुँदैन थोरै थोरै हुन्छ त्यही पनि मैले जति जानेको जति बुझेको यहाँहरूलाई म बुझाउने कोसिस गर्नेछु है ल यतापट्टि चाहिँ आज चाहिँ टक्क घाम लागेर एकदमै मौसम पनि तातो तातो न्यानो न्यानो है तिन चार दिनदेखि पानी परेर काठमाडौँको मौसम चाहिँ एकदमै बिग्रिरहेको थियो बिहान नुहाउनलाई पनि समस्या काठमाडौँ आएर चाहिँ चिसो पानीले नुहाउँछु भनेर तपाईँले कल्पना गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ किनभने पानी एकदमै चिसो कि पानी त यहाँ मुख धुनलाई पनि गाह्रो पर्छ एकदमै चिसो यहाँ चाहिँ मनै आनन्दित छुट्टै प्रकारको छुट्टै फिलिङ हुने रहेछ विभिन्न भगवान्को मूर्तिहरू पनि यता ए बुद्ध भगवान् जय बुद्ध भगवान् यहाँबाट अझ राम्रो देखिने रहेछ ल हेर्नुहोस् हाम्रो देश कति कति चाहिँ रमाइलो कति चाहिँ आनन्दमय छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू स्वयं आएपछि पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ होइन मान्छे विभिन्न देशमा टिकट काटेर विदेशमा घुम्न जानुहुन्छ है नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर जानुहुन्छ विदेशमा तपाईँहरू एकचोटि आफ्नो देश चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँ घुम्नु होला भन्न चाहन्छु है यस्तो राम्रो ठाउँ छ यस्तो मनोरम ठाउँ छ यस्तो छुट्टै आनन्द हो क्या आनन्द आउने यहाँको हावा होइन यहाँको बतास साथीहरू है हामीले चाहिँ अब लगभग स्वयम्भूको आदि दर्शन गऱ्यौँ आदि भन्नाले मेन ठाउँमा त हामी आयौँ अब अर्को ठाउँ पनि छ विशेष पारिपट्टि हामी त्यो ठाउँमा पनि जानेछौँ त्यताबाट चाहिँ काठमाडौँको आदि भाग यता अघि देखियो अब आदि भाग चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ अगाडिबाट त्यहाँ अगाडिबाट उतापट्टि आदि भागहरू उता देखिन्छ जुन उता माथि वाइट गुम्बा भएको ठाउँ होइन अनि माथि राजा बस्ने राजा बस्ने ठाउँ के अरे भाइ राजालाई नारायण हेटीबाट लखेटेर हो नागार्जुन है त्यहाँ चाहिँ नागार्जुन हाम्रो यहाँ के भयो के भएको बुवा कसलाई आफूले सक्ने सहयोग गरिदिनु हुन श्रीमती को को हुनुहुन्छ आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा उहाँलाई घर खर्च चलाउन समस्या भएको रहेछ है म यहाँ अब धेरै त सक्दिनँ दाइ म पनि गरिब गरिब मान्छे हो होइन आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू विष्णु प्याकुरेललाई मोतीबिन्दु रोग लागि पूर्ण रूपमा दुवै आँखा गुमाएको हुँदा उहाँलाई घर खर्च चलाउन निकै अप्ठ्यारो भएको छ श्रीमती र पनि अत्यन्तै गाह्रो भएको हुँदा आफूले सक्ने सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक सेवा नै धर्म हो आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा हाम्रो यहाँ दाई हुनुहुँदो रहेछ है अलिकति अशक्त हुनुहुँदो रहेछ मैले सकेको जति मैले सहयोग गरेँ है जो जो कोही पनि आउँदै आउनुहुन्छ बाटामा त्यो ए त्यो छोराछोरी लिएर होइन काम गर्न सक्ने अलिकति हातखुट्टा भएको मान्छेलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि अलिकति जुन डिसेबल मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु तपाईँहरूको कर्तव्य पनि हो होइन हामी हाम्रो यो देशको नागरिक भइसकेपछि हामी हाम्रो कर्तव्य पनि हुन जान्छ तपाईँहरूले सकेको सहयोग चाहिँ गर्नुहोला है त यहाँबाट चाहिँ अघि उकालोमा स्याहाँ स्याहाँ भएको थियो बल्ल अब ओह्रालो आएछ अब हामी पारी जानुपर्छ ए निशल ब्रो घन्टी बजाउने सपना अधुरै भयो तिम्रो निशल भाइ घन्टी बजाउने सपना अधुरै भयो ठिकै छ पनि ल निशल ब्रो घन्टी त हल्लिन्छ नि भाइ धेरै ठुलो भएर फेरि नहिल्नु सक्छ ए भाइ यो साइडमा चाहिँ स्वयंको दोस्रो भाग सुरु हुन्छ है यतापट्टि चाहिँ अर्को साइडतिर जाने बाटो हो यो यता पनि एकदम मनोरम दृश्य छ यो बाटोमा एकदमै धेरै बाँदरहरू हुन्थ्यो पहिले अहिले कहीँ रहेछन् बाँदर जति समय पशुपतिको बाँदर पाहाड पाहाड छोडेर पाहाडतिर गाउँतिर बाँदर लगाएर ढुट्छ है एउटा हुनुहुँदो रहेछ यहाँ यसो चिचिलो आहा ल हेर यहाँ यो ध्वजा ध्वजै ध्वजा लगाएको रहेछ नि त यहाँ पुऱ्याउनु तल हो कत्रो ठुलो रुख रहेछ अरे भाइ यही रुख पो गएको रहेछ त उहाँसम्म र यो साइडमा चाहिँ एकदमै शीतल एकदमै आनन्द होइन तपाईँहरू गर्मीमा आउनुभएको छ भने एकदम रिल्याक्स फिल गर्नुहुन्छ है यो यो ठाउँमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ आहा एकदम कुल के त्यही त अरू बेला दिउँसो पानी परेर होइन मौसम धुम्म भएर घाम नलागेर चिसो भएर जाडो भएर आज हेर्नु त है म हाफ टी सर्टमा हिँडिरहेको छु हिजो अस्तिको भिडियो हेर्नुभएको छ भने मैले विन्जिटर अथवा ज्याकेट लगाएकै हुन्थेँ है भाइ ल भाइले चाहिँ एकदम दम लगाएर घुमाइरहेको छ अघि मैले घुमाएको पनि उसलाई सपोर्ट भइरहेको छ है यहाँ आएपछि यो घुमाउनुको मजा चाहिँ छुट्टै हुन्छ क्या दर्शन गर्ने हो दर्शन गरौँ है ल विजय भाइले चाहेको सोचेको सबै कुरा पुगोस् है धनै धन होस् एकदम धनी मान्छे बनाउँछ मेरो विजय भाइ अब यहाँनिर पढा लेखेको त छँदैछ अब हुनलाई धनी मात्र बाँकी छ विजय भाइ अब यो धनी पनि भइसकेपछि हामीलाई कन्सै गन्दैन विजय भाइले यसरी भिडियो बनाउन सँगै भिडियो बनाउनलाई सँगै हिँड्छ कि हिँड्दैन होइन स्वयम्भू घुम्यो एकदम रमाइलो भयो सोचेको भन्दा पनि धेरै रमाइलो भयो मौसमले पनि एकदमै साथ दियो एकदम कुल भइरहेछ ल के भन्छौ त अन्त्यमा साथीहरूलाई यो यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति लडाएको छु अब मलाई त खासै भिडियोमा इन्ट्रेस्ट छैन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ अलिक खुसी लागेको थियो भिडियो बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने सोच आएको छ तर मलाई खासै भिडियोप्रति त्यति इन्ट्रेस्ट नभएर होला मेरो अलिक कमी कमजोरी भयो भने सचाइदिनु होला होइन नि भाइ विजय भाइ मेरो बरु मेरो कम कमी कमजोरी छ होइन भाइ त एकदम मिस्टर पर्फेक्ट भन्दा पनि हुन्छ क्या होइन भन्दा नि अलिकति कस्तो भने भिडियो बनाउने बानी नभएर पनि होला अलिकति कस्तो कस्तो बानी त बानी त कसैलाई पनि हुँदैन कुनै पनि कुरामा कुनै पनि मान्छे पर्फेक्ट हुन सक्दैन होइन केही न केही कमी कमजोरी मान्छेमा हुन्छ त्यो सुधार्ने हो होइन त्यसलाई अलिकति सुध्रिन्छ भएको कारणले चाहिँ अब अहिले चाहिँ भिडियो बनाउनलाई चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि इन्ट्रेस्ट जागेको छ अलिक बढी जागेको छ विजय विजय भाइको यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकदमै धेरै जागो है अनि फोटोप्रति एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेमा मलाई भिडियोमा चाहिँ अलिकति अब अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो कति लजाएको काहीँ केही अब बोल्दाखेरि अड्काएको त्यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति गरिदिनु होला त्यही हो त्यही भन्न चाहन्छु र निश्चल भाइलाई एकदमै साथ सपोर्ट गर्नुहोला होला निश्चल भाइको हरेक भिडियोलाई मन पराइदिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भएका कमी कमजोरले औँल्याइदिनु होला भन्दै आज म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु आजको स्वयं यात्रा एकदमै रमाइलो र सुखद भयो अविस्मरणीय रह्यो भन्दै म यहाँ बिदा बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद ल साथीभाइ साथीहरू अब हामी पनि एकदमै यो यहाँको लगभग दुईदेखि अढाई घन्टा हाम्रो बितिसकेको छ ल त्यो भन्दा भन्दै सबैजनालाई बाई बाई है ल जति बेला जति जतिजनाले पनि यति बेलासम्म हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु नभुल्नु होला ल हस् धन्यवाद बाई बाई